silahkan like like subscribe dan sobat temannya dimanapun berada kali ini kita akan lihat di bawah sadel Yamaha XR 155 ya ternyata hampir sama seperti motor motor laki yang lain di bawahnya ya ada buku manualnya sepertinya kalau menaruh jas hujan dilipat masih masuk ya seperti motor laki yang lain ada kunci pengamannya juga itu yang bisa ditutup tangki bahan bakar biasa seperti motor laki yang lain motor ini fenomenal ya sob dengan gaya sport heritage menggunakan mesin SOHC 1 silinder 155 cc Oh ya banyak yang bilang bahwa tinggi 165 cm ke bawah sangat susah naik motor ini atau jinjit balet sepertinya bisa diakalin dengan menggunakan profil ban yang lebih rendah saat beli mungkin kita bisa langsung ke toko ban untuk tukar tambah contohnya sama seperti apa yang saya lakukan dulu saat beli motor sebelumnya langsung ke toko ban mengatakan bahwa mau tukar tambah ban baru akhirnya dikasih juga bisa disetel sobeker depan biasanya sobeker depan bisa diturunin ya kalau Yamaha Fiction sih sepertinya ini mirip penggunaan ataupun sobeker depannya ada segitiga holder atau pengikat ya yang bisa di uh, dan terus disetel ketinggian sok depannya sepertinya masih bisa masuk lah untuk tinggi di bawah 165 cm juga pemilik pertama Honda XR 155 ini sempat saya eh, berbincang-bincang juga ada menjual park atau sambungan di monosok bagian bawah ya yang lebih pendek sehingga bisa membuat motor lebih rendah ya part yang seperti ini katanya itu seperti link monosoknya Thank you juga bisa memainkan tekanan ban ya tapi dalam tekanan yang aman juga terima kasih sobat sudah menonton video ini sampai habis semoga informasi itu berguna ya buat sobat yang mempunyai tinggi 165 cm ke bawah untuk membeli Yamaha XR 155 ini salam satu aspal